Cerco les viles, la pau i el descans. Trobo en els homes la teva amistat. Sento que parles amb cada veí. Menes les meves petjades, ves tu.

i en moments de perill Silenci que m'envolta de dia i de nit, si tu et vas present. see